isso que você quer? A cada quatro segundos alguém tenta suicídio, sabia? Agora, é interessante. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Família, os filhos. Olha para você, preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? você não disse? sabe o que eu perdi! Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive, eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro! Imagine se jogar dessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na solidão. Está sentindo seu coração batendo? Eu vendo que o dinheiro não pode comprar. Coragem por os seguros. Ou para fóbicos. Sensatez para os incautos. E para os suicidas. Uma vírgula. escrever sua história. Mesmo quando o mundo te sabe sobre eles.